哦哦哦！哎呦，真的会乱滚呢！哎哦，我打，哈哈哈哈！充分 <laughs> 表示，高分表示从此从此从此讨厌了，从此退出路易姐。哈啊！然后哎，逆转，哦，好斯大哥甩开攻击，哎 <laughs> 哎哎，斯大哥整个就是对。 啊！是你这边防守好。哎，来来。裁判这怎么算？一百分 <laughs> 啊！啊！你输了。太用力了，只会打到你腿。真的。 <laughs> 是大哥对不对？一个 repeat 的概念。 <laughs> <laughs> 玩得很开心哦，那个，为什么？为什么？真是，看爽了！太爽的结果。 <laughs>